عاوزين نشوف مسألة الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن الزبير ما ده تاريخ لازم تقرأه وتحفظه الحسين بن علي بداية القصة ايه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه في نهاية حياته اراد البيعة ليزيد ابنه ارسل في الامصار بايعوا ليزيد بعدي فالناس قالوا خلاص طبعا انت شايفه خلاص ماشي لدرجة آه، قبل ما يطلب البيع على يزيد استدعى الأحنف بن قيس صحابي وقال له أحنف اجلس مع ابن أخيك اللي هو يزيد كلم معاه شوية شوفوا ينفع يبقى الرئيس ولا ما ينفعش فجلس معاه ساعة وخرج معاه وقال له رأيك ايه قال يا أمير المؤمنين لو خفتك لكذبتك ولو خفت ولو خفت الله لصدقتك أنت أعلم بابنك فإن وليت فعلينا السمع والطاعة فهمت يعني معنى الكلام ابنك ده ما ينفعش حاجة خالص بس لو صدقتك أنا هخاف منك ولو كذبتك أخاف من الله عز وجل أنت أعلم بابنك وأنت أدرى بمصلحة المسلمين فإن وليت فعلينا السمع والطاعة فجيه معاوية طلب الإيه يا أخوان البيعة لمين لابنه وهو حي الناس بيعوا مين امتنع عن البيعة عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر واضحة كده دول امتنعوا عن إيه عن البيع قال لك لا نبايع الإمامين في وقت واحد ما ينفعش مات معاوية طلب يزيد البيعة بايع عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر امتنع الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ابي بكر كان مات واضحه كده طيب لما امتنع عبد الله بن الزبير عن البيعه والحسين بن علي عن البيعه وده غلط أه، ازاي ارجع لكلام شيخ الاسلام تاني وارجع الاصل اللي احنا قررناه ما هو ده بقول لك المشكله عندي وعندك انه يقول لك ازاي يغلط والله بقى حلها في نفسك انت بقى ده اصل شرعي فلما امتنع عن البيعة كان الحسين معظما عند الناس في المدينة ومنزلته اعلى لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير كان اقل بالرغم ان هو اسن منه وله قدم فعبد الله بن الزبير ترك المدينة وراح على فين على مكة وبقي الحسين فين في المدينة الكلام ده كان سنة كام 61 هجري اصحى يا شيخ خليل اصحى الحسين بن علي قاعد مفيش بيعة ليزيد وعبد الله بن زور طلع على فين على مكة فجأة انهالت الرسائل من اهل البصرة على الحسين بن علي تعال الحقنا لم نبايع هلم الينا لنقضي على هذا الطاغوت رسائل تلو رسائل تلو رسائل تلو رسائل فتجمعت مجموعة رسائل عند الحسين بن علي احنا على هبة استعداد عاوزينك الحسين بن علي ارسل آه، مسلم ابن جعفر ابن ابي طالب في مفرزة قال له روح شوف البصرة اخبارها ايه وصل مسلم بن جعفر على حدود البصرة فلقى الناس الاف مقابلينه أين الحسين نريد الإمام نريد الأمير على طول مسلم أم مشيع رسالة للحسين إن جاءتك رسالتي فاقبل إلينا فالجموع في انتظار يا دوبة المسلم كتب الرسالة والبريد مشي بها واجتمعت جنود الحداج جنود يزيد بن معاوية حول مسلم بن جعفر وقتلوه كويس خرج مين بقى الايه الحسين بن علي من المدينة رايح فين البصر مين اللي انكر عليه عد معايا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص جابر بن عبد الله ابو واقد الليثي محمد بن الحنفية ابو سعيد الخدري كل هؤلاء انكروا عليه غاية الانكار وصل الامر بابي سعيد الخدري قال اتق الله ربك والزم بيتك ولا تسفك دماء المسلمين ولا تخرج على إمامك ولا تنزع يدا من طاعة دول ثمانية من الصحابة أنكروا عليه وأكثر من عددهم من التابعين ابن عباس بيقول له لولا أن يزري بي وبك الناس لتشبثت بشعر رأسك حتى لا تخرج خرج له عبد الله بن عمر وقال ارجع يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال له فاسمع مني حديثا سمعته من جدك صلى الله عليه وسلم قال أتى جبريل لجدك وخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وأنت بضعة منه فوالله ما منعها عنكم ربكم إلا للخير الذي هو لكم خوش أصر الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة على الخروج خرج وصل عند مقدمة البصرة وجد الأمر على غير إيه ما سمع مجرد أوراق جت له ما لقاش حاجة خالص وجد مين بقى يا إخوانا وجد عمر بن سعد قائد جيش يزيد بن معاوية أعطى به من كل اتجاه فلما وجد الحسين أن الأمر على غير ما كان يتوقع وأنه في خروجه أخطأ وما استجاب لنصح الناصحين وقف مع عمر بن سعد ودار بينهما الحوار الآتي قال له الحسين يا عمر خيرني بين ثلاث قال قل يا حسين قال ردني حيث جئت سيبني ارجع ارجع زي ما جيت قال له لا قال فخلي بيني وبين يزيد حتى اصل اليه واضع يدي في يده فيحكم بي كما شاء قال له برضه لا قال فافسح لي الطريق حتى اذهب الى الثغور فاجاهد الترك حتى اقتل قال له لا طب عاوز إيه؟ قال له بدنا تقتل وقتله عمر بن سعد كويس كده يا اخوانا واضحه المساله دي باختصار شديد واللي عاوز المزيد يرجع الى آه، البدايه والنهايه لابن كثير ده افضل كتاب تاريخ للتاريخ الاسلامي تعالى بقى نرجع لعبد الله بن الزبير مات الحسين بن علي في سنة 62 من الهجرة كويس كده لما علم الناس بموته قام عبد الله بن الزبير وخلع يد الطاعة من يزيد بن معاوية وقام نائبه في المدينة عبد الله بن مطيع ودعا الناس الى خلع البيعة من يزيد والناس اجتمعوا كل واحد ايه خلعت يزيد كما اخلع عمامته ويوم خلع العمامة في الارض خلعت يزيد كما أخلع نعلي ويقوم خلع النعل في الأرض فاجتمعت كومته من النعالي والعماء وأمر عبد الله بن مطيع نفسه أميرا على المدينة واليا لعبد الله بن الزبير كويس كده يا اخوانا طيب واجتمع الناس دير يزيد بن معاوية فأرسل لهم الحداد ابن يوسف الثقفي لا ارسل لهم مسلم ابن عقبة حاجة في السجن مسلم ابن عقبة وقال لمسلم اذهب الى المدينة وحاصرهم وادعوهم الى الدخول في الطاعة والبيعة فان ابوا فقاتلهم واستبح المدينة ثلاثة ايام وده غلط ومحرم لما انتشر الامر وعبد الله بن مطيع آه، خلاص بقى بقى الامير في الصحيحين من حديث نافع مولى ابن عمر قال نافع لما حدث من عبد الله بن مطيع ما حدث ذهب إليه عبد الله بن عمر فاستأذن فأذن له عبد الله بن مطيع يعتبر ايه امير وعبد الله بن عمر صحابه فلما أذن له ودخل قال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة إيه، بعض الصحابة بقى قلت له بقى ما حد يقعد عليها ولا مجلس ولا كلام منه فقال له ابن عمر ما جئتك جالسا وما جئت لأجلس جئت لأحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية عشان بعض اخواننا هنا بقول لك ده احنا اصلا ما بيعناش خلاص موت جاهلي واحد يقول لك يعني ما احنا البيع ان انا اقول له آه، آه، ابايعك على كتاب الله مجرد اعترافك واقرارك هو ده البيعه واخد بالك يا اخوانا لان الايام زمان كان العدد صغير بيعوني يبيعوه ويسكوا واحد زي ما يشد عدو وبيعوك على كتاب الله وسنه رسول الله الناس كترت خلاص مجرد الاقرار والاعتراف هو ده البيعه واخد بالك يا اخوانا فعبد الله بن عمر انكر على عبد الله بن مطيع بن مطيع ما جئتك زائرا جئتك لاحدثك بما سمعت من رسول الله من نزع يدا من من من نزع يدا من طاعه لقي الله وليس له حجه ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه جه مسلم بن عقبه حصر المدينه خش في الطاعه مش هنخش بيعه مش هنبايع نقاتل نقاتل مسألة الحرب وهي المعروفة في التاريخ بيوم الحرة تمكن مسلم بن عقبة من غلبة أهل المدينة واستباح المدينة عارف استباح المدينة يعني ايه زي اللي حصل في المظاهرات بالظبط واخد بالك انت ازاي انت قاعد في بيتك قاعد انت والنسوان بتوعك ولا عيالك قاعد تاكل حته لحمه ولا حاجه لقيتهم داخلين عليك زي التتار ارفع ايدك فوق ارفع مسك الزوجه والعيال قدامك وانت قاعد الحر يموت فيه هذا معنى كلمة استباحة واحنا قلنا قبل كده يا اخوان كلنا انا وانت وكل الادمين ما بيخافش الا من سلطانين اتنين سلطان الشرع وسلطان البشر الخوف من الله وده بيغيب هو البلطجية بيحترمك عشان ايه عشان تبدأ ابدا اللي عاوز يحققها لك ده خايف من نظام المباحث وفلان خايف من امن الدولة وفلان خايف من الخبرات العامة سلطان البشر هو دي وهذا الذي قاله عثمان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن عشان كده لو انتوا تلاحظوا الفترة اللي ما كانش فيها بلد كنا احنا انا واحد الناس عايش عايش قلب في ركبي اه ممكن وانت ماشي بسيارتك واحد يطلع عليك انت قاعد ما معاش حاجه يدغدغك في بعضك ممكن واحد يكسر عليك ويخش عليك ما هو ما عادش خايف من حاجه لا حد هيعمل له محضر ولا حد ولا اي شيء مطلق ولا نيابه ولا تحقيق ولا اي حاجه عايش ما انتش عايش فدخل مسلم بن عقبة ورفاق المدينة وأباحوها ثلاثة أيام يقول الإمام ابن كثير عليه الرحمة والرضوان نقلا عن محمد بن شهاب الزهري يقول فقتل في يوم الحرة سبعمائة من وجهاء المهاجرين والأنصار وعشرة آلاف من عامة الناس اسمع الأسود من كده وولدت ألف امرأة بعد الحرة بتسعة أشهر من غير زوج نص كلام الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ألف امرأة ولدت بعد الحرة بتسعة أشهر من غير زوج هي دي عشان كده العلماء بيقولوا ايه طيب آه، طب ما الحسين بن علي اجتهد واخطأ خد بالك مني لان بعض يقول لك ايه ده خلافيه بين السلف لا غلط ده غلط يا اخوانا خطا بين لا اجتهد في في هذه المساله لان لم يتابعه احد لدرجه ان محمد بن حنفيه اللي هو اخوه قال له لا ما اخرجش طب ارسل معي يا ولدك قال ولا ولدي واخدين بالكم يا اخوانا خلصنا من موضوع المدينه عبد الله بن الزبير استفحل امره في مكه وخضعت له الحجاز سبع سنوات تحت ولايته وامرته وعبد الملك بن عمر في هناك الشام مش قادر عليه يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير لقد مكثت فتنة ابن الزبير سبع او ثمان سنوات والله ما استخبرت فيها على خبر ولا اخبرت فيها بخبر وده موقف السلف عند الفتن سد ودانك واقعد في بيتك يقول مطرف تنه مكثت فتنة ابن الزبير سبعة سنوات ما استخبرت فيها عن خبر يعني لما طلبت واحد يقول لي ايه الاخبار آه، وصل لفين استقال ولا ما استقالش عمر السمان عمل ايه الكلام ده كده واخد بالك ولا اخبرت فيها بخبر لحد ما جمع الحداد الجنود وذهب الى مكة وحاصر مكة ادخل في البيعة مش يدخل القتال القتال ضربوا الكعبة بالمنجنيق هدوا جدار الكعبة وقتل ابن الزبير وعلقه الحداج بعد مقتله سنة كاملة متعلق على خشب يعني كل يوم التاني الدود ياكل ما هو ادمي زينا والعظم يترسل لحد ما ينزل الهيكل مر عليه عبد الله بن عمر وهو معلق فقال السلام عليك يا أبا خبيب ثلاث مرات ثم قال له أما والله لقد كنت أنهاك عن ذلك أما والله لقد كنت أنهاك عن ذلك أما والله لقد كنت أنهاك عن ذلك ثم قال أما الآن لهذا الراكب أن يستريح فلما علم الحداد بمقولة ابن عمر أرسل من أنزله ودفنوه ده اللي حصل في التاريخ بتاعنا وده كله زي ما قلت لك موقعة الحرة في 60 61 آه، موضوع عبد الله بن الزبير بعدها مباشرة فتنة ابن الأشعث في سنة 81 و82 و83 كل ده انقضى بعد ذلك أجمع علماء السلف على حرمة الخروج بأي حال من الأحوال مطلقا لا يجوز مطلقا